za prijetne sladke sanje. Od četrtka v Lidlu, posteljnina Reinforce 12,99 evrov, napenjalna rjuha 9,99 evrov in moška pižama 9,99 evrov. Lidl, preprosto več za vas.